остава... Продължавам с клипа. Тоест, а, оцеляването. Трябва ми две камък. Две, две, две, Хайде, хайде, чупете, чупете с мен. Чупете, чупете с мен. Чупете с мен, чупете с мен, мен, мен, мен, мен. Ще сложа един дък, дък чапак. Merry Christmas. Той е готин, защото дървото е такова. така а что Та пак се нормални от тих човек, обаче някои неща изглеждат по-различни. По-различни, различни, по-различни. По-различни. Различни. Различни. Дин с... А, захар не бастунчата. Яку. захвани бастунчета. То тих, че път ме харесва. Сега си правя врати врата. Оставям толкова от тук, това. Павижолките ще ги изпека. Това да го оставям тук, това също там. Е, ще остане San Мен, това го оставям, това го оставям. Това го вземам да се избека сега пак жолите и нищо друго не ми трябва. Само да ще подобри то Stone Sword. Не, изглежда тъп То много. Арестианс Даун. Текчев пак не съм си го слагал до сега никога. да си оставя пак пържолките да ми се пекат. Пържолите са малко странни, стоят тих чеп. Станислав Дергел, да трябва ми дърво. Дърво ми трябва, дърво. Трябва ми дърво. Дърво ми трябва, едно Cookies again. Oh no, no, no, no, no. Oh, има една песен, дето се заби главата. Friday Can't Let Go се казва. сега да си обработим всичкото дърво. Оп, това тук не. Тук се правише вратата. странно. Пусни ми ябълка! Това не върши нищо. Сега аз какво да правя? О да, се Бим, Бим, бим, бим, бим. Оф, някой гледах в един клип как някакви хора си натискат някакъв бутон и, и записват кое обаче хора стана нещо и се изплаших. Съжалявам. Така. Какво си изкарах. Викам костана.